Kebiasaan baik paling pas ditemenin sama Supermi Nutrimi baru. Enaknya rasa steak ayam, mie dengan brokoli, gurihnya kaldu jamur. Supermi Nutrimi, lengkapi kebiasaan baikmu. Dapat enaknya, dapat baiknya. No kompromi.